механикалык резонанс куулушу. эркин термелүү сыяктуу эле кээ бир өчпөгөн термелүүлөр менен сейрек эмес кездешебиз тагыраак аргасыз термелүү мындай термелүүлөрдүн мисалдары бара жаткан вагондун купесинде столдун үстүндө стакандардын кыймылдаганы троллейбустун корпусунун титирөөсү электр поездинин кыймылдаткычынын титирөөсү жана башкалар горизонталдуу багытта жумшак сокку кылып маятниктин термелүүсүн чакыралы 3 маятниктин бирөөсүндө гана термелүү күчөп жатат балким бул маятниктин термелүүнүн амплитудасы көбөйүшүнүн себеби анын узундугунан көз каранды болгон өздүк жыштыгы сырткы күчтүн жыштыгы менен туура келет муну текшерүү үчүн сырткы аракет этүүчү күчтүн жыштыгын өзгөртөбүз муну өзгөртүүгө башка маятник көңүл бөлдү анын термелүү амплитудасы дароо өскөнүн байкадык мындай кубулуш резонанс кубулушу аргасыз термелүүчү системанын амплитудасынын тескин чоңоюу кубулушу резонанс деп аталат жөнөкөй учурда резонанс тышкы күчтүн жыштыгы менен системанын өздүк жыштыгы барабар болгондо пайда болот механикалык резонансты тажрыйбада текшерүү үчүн 3 пар маятниктен турган бирдей узундуктагы маятниктерден орнотуусун колдонобуз маятниктер бири бири менен штативдерге тартылган жумшак резина шнуру аркылуу аракет этишет эгерде бир маятникти кыймылга алып келсек энергиянын импульсу шнур аркылуу бардык маятниктерге берилет термелүү амплитудасы бир гана бирдей узундуктагы бирдей кыймылга келет маятникте гана өсөт башка маятниктерди дагы кыймылга алып келсек парасы менен турган маятниктердин амплитудасы гана дароо өсүүдө бул тажрыйбада ассистент кыймылга келтирген маятник өзүнүн жыштыгы аркылуу тышкы аргасыз күчү менен аракет этти термелүүнүн дароо өсүшү менен маятниктин өздүк жыштыгы аргасыз күчтүн өздүк жыштыгы менен дал келди